Jak brzmi jedna z tajemnic dobrych relacji? Autentyczne emocje. Odwołam się tutaj do filmu Sprzymierzeni. Jest taka scena, gdy szpieg Max wraca z bankietu ze swoją partnerką Marion i pyta ją o relacje z pracownikami ambasady Niemiec. Czy oni ci ufają? A jak ci się zdawało? No, wyglądało, że cię lubią. Ja ich też lubię. Emocje mam prawdziwe, dlatego to działa. Co z tego hollywoodzkiego dialogu wynosimy my, ty czy ja, do naszej pracy zawodowej? Otóż budować trwałe i dobre relacje można na autentycznych emocjach. To, że celem mojej rozmowy z klientką jest to, żeby jej sprzedać jakiś drogi produkt, nie przeszkadza w tym, żebym faktycznie był czuły na jej potrzeby, żeby się martwić troskami, którymi się ze mną dzieli i żeby chcieć faktycznie, autentycznie zaspokoić jej potrzeby. Bo Badacze mózgu twierdzą, że nasze zmysły wyprzedzają ułamek sekundy to, co racjonalny mózg przepracuje. My często już czujemy, że coś nie gra albo gra, nim jeszcze racjonalnie znajdziemy fakty i przesłanki do tego. Zatem udawanie emocji jest drogą w ślepy zaułek, nie tylko w handlu. Wobec tego, przed kolejnym spotkaniem z klientem, Przypomnij sobie i zdaj sobie sprawę, czy ty go lubisz. A jeżeli tak nie jest, jeżeli go nie lubisz, to wyślij na spotkanie koleżankę, która go lubi.